ascolti. Quod ambulo. Lavoro. Parat. Vado. Che? Me? Ochest. Frux, ascolto. Edifico. Ubi vado. Vado. Escoltes, colones. Intendo. Capir. Mais what? In avant. Eh, si. escorté. Movans. Capio, ubi vado? Mandemans. Si! Que comprendo! Colonnes paras! Spero. Si. Que ambulo. Taburo. ascolto. Sì. Me? Materia. Ah. Ubi vado. Ubi vado. Me? Ascolto. Spezzi. Quad? Che ascolto. Ok. vado. Ascolto. Sì. Spero. Laburo. Sì. God. Spero. Fuaro. Paraz. Gitamos. Comprendo. capire. Mandes, ascolto. Escolto. Lavoro. Mandemans. Okay. Sì, vado. Capio. Spero. Ubi vado. Capians. Che? Quod. Movo ascolto. Edifico. Ascolto. Ascolto. Capians. Felice beato. des parades pour venir. Bon, va-t'en, moi, je vais les tous. Causez ce ramasseur. Bénéfice. La bourse paie la pour la bourre. Io ma sono la cause. Quel lavoro? Felice et Beat. Parade pour venir. Cos'è sera massonata? Parazz pour la bourre. Io ma sono la eh. Quoi de la bourse venir. Vado labourar. Près de la bourse. La bourse Paraitis Vado Bonne Bonne bourre. sommets. this linea, Equites. Comme... Equites, quittez Si. Quid ordine La bourse Perans. Mandesquid. Si, comprendo. Cose sera ma sonata. Trek, c'était l'ennemi Ok Ok. Sì, comprendo. Sì. Uve equites. Esper. Sivalier. Parate equites. Massage, in avant. Second mandement. Mondes. Move equites! Cavaramus equites! Massals in avant. En linea! Cavaramus equites! monde Point d'ordre Prospero Parade pour la bourra. Ici va le toast. Vido. Et joli monde de monde. Ayuda. La bourse Perance, mon pour la matière. commandement. Vado Labura. Ascolte bene. Sito. Ci sono messi. Cos'è sarà massonato? Tutto di te. Toutes auditées. Perfect. Hmm, Yo ma sono la Quoi de me? Et Chiliman de Lems des retournards. Hum, Félicite Béa. Quoi de me? Quoi capere. Yo ma sono la cause. labourat. Cos'è se la mastisso messo? Sì? Perfetto! Mi plecta! suis. Manans prest à heurter. Vos amennes pitans. Besoin n'y à faire Bien, bien, allons sa cueillette. Avertan, monde. Bonne besoigne. je tire de moi. Dic de moi vos commandements. L'ancière avant. Que faut-il donc besoigner Way Chill, Vector à la voie bien vraiment. Que faut-il donc besoin Advertens, tout le monde. Allons ça, très tous. Besoin y à faire Oh, yeah. On va servir. Tous y a la Compagnon, ayez obéi aux commandements. Couréour à l'arcéon est prêt. Donnez-moi vos chevaliers avant, mes seigneurs. Oyez, oh, tous le monde. Lors devons nos salaires. Que faut-il donc besoigner Je veux ça me besoigne. Oyez, oh, laissez-moi y exploiter. Homme fautrail, advertance tous le monde. Grosse à faire. Yetskur, Ox commande... Bayetsmoué. Bayets, oh, tout le monde. Manouer bah, assouvi. Belle œuvre. Ça est belle manouer. Bayetsmoué. Manance, Ouvrons donc. Lorsque bâti, je sais tuer. En besogne. En besogne. Là, c'est exploité. Manuel Rassouli. Belle œuvre. Oh, me faut adverta. Marchier derrière moi, tous. Où dois-je rider? C'est vos commandements. Longtemps va-t-il demeurer. All. Mais je tire de... Oyez oh, les ordonnances. Me laisse te parer. Tous te gars, Lauretz. Laissez-moi moi exploité. est ma toute vie. Cafauti donc besoigné. Attendis! Oyez, tous le monde. Compagnon, chez vos ordonnances. Oyez, oh, les ordonnances. Regiment demande. Oyez, bien, oj! Ojec, on me laisse parler. Dictez-moi une... Soyez, le suisse, votre compagnon. Oyez, mettons s'envouer. Oraj, Young Jones, Movons Nous. Limangonais, actant vos ordonnances. laisse Alons, à part mec. Mon arc est très large, j'y veille. Oyetz, j'y vais exploiter. Nos devance nos salaires. Nostia Laure! Oil, mais. Oyetz, tous le monde. À votre commandement. Chevalier Bastien. Laisse tout test assis! Or, attendance, ordonnance! Attendez, laisse ordonnance, c'est